Здравствуйте! Сегодня мы будем красить эту наружную металлическую дверь. Прежде чем ее красить, необходимо снять фурнитуру. Берем шуруповерт или отвертку и снимаем фурнитуру, замки в данном случае. Итак, сняли ручки и замок, и теперь можно приступать к зачистке металлической поверхности от шероховатости или всяких красочных наплывов. Берем обыкновенную терку и зачищаем данную поверхность. Итак, зачисли все металлические поверхности, которые принадлежат покраске. Теперь необходимо смыть пыль после зачистки. Берем воду и щетку или губкой и смываем эту пыль. После смытия даем время на просушку. Как все высохнет, тогда можно будет приступать к покраске. Теперь остается ждать, когда высохнет дверь. Поверхность двери и все красящиеся элементы, прилегающие к двери, высохли. Теперь можно приступать к покраске. Начинаем покраску с верхнего положения двери. По периметру дверного полотна и коробка, которая соприкасается с кирпичом, аккуратно красим кисточкой. После выполнения всех этих покрасочных работ, теперь можно приступить и закраску внутреннего пространства дверного полотна валиком. Так быстрее оно будет и более ровно поверхность. Итак, закрашиваем валиком. Покраску начинаем также с верхнего положения и так продолжаем закрашивать. Чтобы при покраске не было видно полос, то их необходимо каждый слой накладывать друг на друга. Сперва красим вертикально, потом горизонтально, потом еще раз вертикально. И так слой слоя перекроет и будет ровно и гладкая и красивая поверхность. И так продолжаем красить. Когда закрасили все полотно, просматриваем, где выделяются светлые пятна, там еще раз проходим валиком и докрашиваем их. Вот так выглядит данное полотно, уже закрашено и валиком, и кисточкой. Теперь это посмотрим с близкого расстояния. Вот так выглядит покрашена нами дверь, красиво, ровно, без всякой шероховатости. Ровная поверхность покраски получается потому, что прежде ее покраски мы зачищали данную поверхность наждачной бумагой. Вот и все, что необходимо знать о покраске двери. Надеюсь, это видео было полезным. Всем желаю успеха и удачи. Кто желает получать известие о добавленных мною новых полезных видео, то подписываемся на мой канал. До свидания.